go'yoki bu yerdagilarga bersa fosiqlarga bergan bo'larmish ularning tushunchasida solihlar boshqa joyda emish o'sha solihlarga olib borib berar ekanda go'yoki o'shalar bersagina keyin bo'lar ekan u bilib qo'yish kerakki e, sizni alloh subhanahu va taolo zakot berishga qodir qilgan yurtda pul topdingiz shu yurtni xalqi bilan siz savdo sotiq qildingiz shu yurtni xalqi bilan alloh taolo sizni qo'lingizga mulk berdi shu yurtda sizga sabablarni jamlab mulk bergandan keyin u mulkdan ko'rgan daromadingizdan beradigan farzingizni shu yurtdagi shu xalqni ichidagi muhtojlarga berishingiz avvalo insoniylik nuqtai nazaridan siz zimmangizdagi lozimingiz qolaversa shariat sizga shuni buyuradi avvalo zakotni e, zaruratlaridan biri zakotni demak zimmadan soqit bo'lishlikni bildiradigan narsalardan biri zakot beruvchi yuqoridagi shartlar hammasi o'zida mujassam bo'lgandan keyin zakotini ajratishida niyat qilib ajratishi zakotning farzi mana shu ikkita narsa muhim demak azl paytda niyat ajratish paytida niyati ado etish paytida mulk unga o'tishligini ifoda etadigan so'zni ishlatishi demak zakotni ifoda etadi bismillahi rohmanir rohim zakotni islomning uchinchi rukni etib belgilagan va bu orqali boylarga moliyaviy ibodat qilish imkoniyati hamda kambag'allarga moddiy yordam olish imkoniyatini yaratgan allohga beadad hamdu sanolar bo'lsin amin zakotning rukunlarini bizlarga o'rgatgan uning ilohiy ta'limotlarini tushuntirgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durudu salovatlarimiz bo'lsin assalomu alaykum aziz tomoshabinlar zakotim ko'rsatuviga xush kelibsiz Ushbu ko'rsatuvni O'zbekiston musulmonlari idorasi bo'lim mudiri hamda Toshkent islom instituti o'qituvchisi ustoz Muhammad Ayub Xomidov bilan olib bormoqdamiz. Ustoz, xush kelibsiz. Rahmat. Ustoz, zakot fiqhi to'g'risidagi ko'rsatuvlarimiz juda ham manfaatli bo'lyapti deb umid qilamiz. Inshaalloh. Biz aynan xalqimiz uchun hozirgi kunda kerakli bo'lgan amaliy savollarga javob berishimiz bu ko'rsatuvni dolzarbligini yana ham oshirmoqda. Mm. Ustoz, avvalgi ko'rsatuvimizda zakot oluvchilar ular kimlar to'g'risida gaplashdik ana endi shu zakot oluvchilar zakot berilayotgan vaqtda u zakotga munosibligini tekshirish naqadar zarur hamda zakot berilayotgan vaqtda bu sizga zakot deb aytib berish kerakmi yoki zakotni niyat qilib faqat zakot deb bermasdan qo'liga topshirsa ham bo'ladimi Hop, alhamdulillahi va salatu vassalamu ala rasulillahi va ala alihi va ashabihi ajmain. Demak, zakot haqidagi e, navbatdagi suhbatimizda inshaalloh zakotga taalluqli bo'lgan e, zakotni ado etishdagi e, ikkita zakotni demak shartlari, farzlaridan ikkitasini ustida gaplashar ekanmiz. U ham bo'lsa, demak zakotni ado etishda niyat kerakmi? ikkinchisi zakotni berishda zakot ekanligini bildirib berish shartmi yoki shart emasmi masalasi avvalo zakotni e, zaruratlaridan biri e, zakotni demak zimmadan soqit bo'lishligini bildiradigan narsalardan biri zakot beruvchi yuqoridagi shartlar hammasi o'zida mujassam bo'lgandan keyin zakotini ajratishida niyat qilib ajratishi zakotning farzi ya'ni bir odam zakotni berishga puli yetdi nisobga yetdi havl bo'ldi hamma sabablar topildi endi u o'tiradi yil tugab uning uchun zakot hisob kitob qilinadigan kun boshlanganda demak man manda yuz million so'm pulim bor ekan yuz milliondan man ikki yarim million so'mni zakot qilib beraman deb shu ikki yarim millionni ajratib yonga qo'yishni niyat qilib shu zakot puli deb niyat qilib ajratishi kerak bo'ladi demak bu birinchi nimasi shunaqa niyat qilmasa zakotdan deb niyat qilmasa zakot o'rniga o'tmay qoladi ajratishdayoq niyat qilish kerak ikkinchisi o'sha zakotni ajratib niyat qilgan zakotini egasiga haqdoriga berishda tamlik deb ataladigan mulk qilib berishni ifoda etadigan shakldagi so'zlardan bittasi bilan uni mulk qilib berish kerak masalan deylik kambag'alga zakotini bermoqchi zakotini berganda shuni berishda o'sha kambag'alni o'ziga xususiy mulkka o'tishlikni ifoda etadigan xohlagan so'zi bilan bersa undan zakot o'rniga o'taveradi masalan shu sizga zakotim deb bersa ham zakot o'rniga o'tadi shu sizga hadya desa ham zakot o'rniga o'tadi sizni o'zingizga yordam puli desa ham zakotni o'rniga o'tadi sizga mulk qilib berdim desa ham zakotni o'rniga o'tadi shularning hammasi shu pulni unga doimiylikka o'zini shaxsiy mulkiga aylanib qolishligini bildiradi shu shaxsiy mulkiga aylanib qolishligini bildiradigan ifoda etadigan so'zlardan xohlaganini ishlatib bersa demak undan zakot o'rniga o'tadi mana shu ikkita narsa muhim demak azl paytida niyat ajratish paytida niyati ado etish paytida mulk e, unga o'tishligini ifoda etadigan so'zni ishlatishi demak zakotni e, demak ifoda etadi bir narsani e'tibor qilish kerak zakot deb berish masalasi kambag'alga zakot deb berish ado etish masalasida ba'zi paytda ba'zi bir e, o'zi faqir muhtoj odamlarga sadaqa zakot narsani bersa ularning qalbiga qattiq tegadi tegib qolishi mumkin shuning uchun o'sha zakotni ado etish paytida zakot deb berish shart emas bersa yaxshi lekin zakot deb bersa ikkinchi tomonga biroz malol kelishi yoki uni qalbiga xafalik e, kiritishi mumkin bo'lsa unda zakot beruvchi mana sizga hadiya sizga yordam puli sizni o'zingizga berdim shuni deb beradigan o'ziniki ekanligini bildiradigan so'zlar bilan bersa ham zakot o'rniga o'tadi inshaalloh taolo ustoz juda ham dolzarb savollarga javob bermoqdasiz buning uchun sizga katta tashakkur endi shu zakot beruvchilar kimlarga zakot bermasligi lozim ya'ni tanlab zakot oluvchilarni saralayotganda nimalarga e'tibor berish kerak masalan aytaylik qarzim bor deb zakotga doim so'rab keladiganlar yoki boshqa yurtlarda o'zini yurtida muhtojlar kambag'allar bo'la turgan holda boshqa yurtlardagi muhtoj kambag'allarga zakot berish joizmi ho'p demak zakotni kimlarga berib bo'lmaydi degan mavzuda e, sal tafsiloti bor bunda avvalo zakot e, ado bo'lishi uchun zakot oluvchi yuqorida aytib o'tganimiz sakkiz sinfdan hozirgi paytda besh yoki olti sinfi atrofimizda bor shu besh yoki oltita sinfdan biriga bersagina keyin zakot e, zimmadan soqit bo'ladi yana zakot berish e, mumkin bo'lmagan ya'ni zakot bir biriga zakot bersa ado bo'lmaydigan narsalardan biri boyga zakot bersa zakot zohid bo'lmaydi shuningdek payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sayidlar deb ataladigan avlodlariga ham zakot berilmaydi ularning zakot olishi joiz bo'lmaydi shuningdek e, zakot bir biridan bersa ado bo'lmaydi er xotiniga yoki xotin eriga zakot bersa ham zakot o'rniga o'tmaydi shuningdek e, zakot ado bo'lmaydigan suratlardan biri ota o'zini farzandiga ya'ni ota o'zini farzandiga farzandining farzandiga farzandining farzandiga ya'ni qanchalik pastga qarab ketsa ham zakot ado etsa nabirasiga bersa ham zakot o'tmaydi nabir abirasiga zakot bersa ham zakot o'rniga o'tmaydi bunga e'tibor berish kerak buni otini furu deydi ya'ni bir kishidan e, shoh bo'lib pastga yoyilgan tarafi ularga avlodlariga bo'lmaydi xuddi shuningdek usul ya'ni o'zini otasiga onasiga otasining otasiga ya'ni tepaga qarab ketgan qismiga ham zakot bersa zakot zimmasidan sohit bo'lmaydi shuningdek zakot e, bersa zimmasidan sohit bo'lmaydi degani musulmon bo'lmagan kishiga farz e, bo'lgan zakotni bersa zimmasidan sohit bo'lmaydi ammo sadaqa fitrni boshqa nafl sadaqotlarni musulmon bo'lmaganlarga berishligi uning zimmasida ya'ni savob bo'ladi yaxshi bo'ladi o'sha haqdor bo'lsa joiz bo'laveradi degan amal hisoblanadi endi mana savolingizni ikkinchi qismida e, bir diyorda muhtojlar bo'la turib boshqa bir diyordagi muhtojlarga zakotni ko'chirib ketish masalasi hmm. bizni hamma fiqiy kitoblarimizda zakotni bir shahardan bir diyordan boshqa bir diyorga ko'chirishlikni makruh deb atalgan ya'ni mumkin hmm. emas karohiyatli bo'ladi savobiga xalal beradi zimmadan soqit bo'lsa ham ya'ni zakot beruvchining zimmasidan farzi soqit bo'lsa ham lekin e, bu zakotni savobini kamaytirib qo'yadi hmm. deylik o'zbekistonda zakot olishga haqdorlar guruhi yetarli turibdi kambag'al bor bechora bor muhtoj bor yetim bor kasallar bor zakot olishga haqdor e, farz kifoyani bajarish kerak bajarish bo'lgan tolibi ilmlar bor e, fisabillohda turibdi shular bo'la turib boshqa bir o'lkaga e, zakotini tashib o'sha joydagilarga tashishligi bu zakotiga karohiyat makruh aralashganligini bildiradi mana shu o'rinda yana bir ta'kidlab aytib qo'ymoqchiman ba'zi bir e, kishilar zakotini boshqa joydagilarga avlaviyat ma'nosi yo'q ya'ni eng afzal ma'noda emas go'yoki bu yerdagilarga bersa e, fosiqlarga bergan bo'larmish ularning tushunchasida e, solihlar boshqa joyda emish o'sha solihlarga olib borib berar ekanda go'yoki o'shalar bersagina keyin bo'lar ekan u bilib qo'yish kerakki sizni olloh subhanahu va taolo zakot berish ga qodir qilgan yurtda pul topdingiz shu yurtni xalqi bilan siz savdo sotiq qildingiz shu yurtni xalqi bilan alloh taolo sizni qo'lingizga mulk berdi shu yurtda sizga sabablarni jamlab mulk bergandan keyin u mulkdan ko'rgan daromadingizdan beradigan farzingizni shu yurtdagi shu xalqni ichidagi muhtojlarga berishingiz avvalo insoniylik nuqtai nazaridan sizni zimmangizdagi lozimingiz qolaversa shariat sizga shuni buyuradi din shuni sizga lozim qiladi shunday ekan u haligi shaytonning vasvasasi bilan gapiriladigan gaplardan ehtiyot bo'lish kerak to'g'ri haqiqatda ba'zi paytda bir yurtga ommaviy balo kelsa qo'shni yurtdagilar o'sha ommaviy balo kelgan yurtdagilarga zakotidan boshqa ehsonlaridan yordam berish kerak u boshqa masala lekin unaqa ommaviylik yo'q lekin ommaviylik bo'lmasa ham bu yerdagi e, muhtojlarni qo'yib boshqa yurtlarga pulini tashib ketayotgan zakotini olib borib berayotgan odamlar olloh o'zi kifoya qilsin olloh e, o'zi insof bersin ehtiyot bo'lishlari kerak ustozimiz shayximiz muhammad sodiq muhammad yusuf rahimaulloh e, judayam e, man haligi bu bugungi til bilan aytganda o'ta vatanparvar edilar qaysi ma'nodaki bir o'ziga to'q odamlardan biri kelib hazrat buni man hozir misol sifatida aytib beraman hazrat man shu e, chet elda birorta o'zimga uy olib qo'ysam puli bor sharoiti bor o'ziga bir kattaroq uymi joymi bir narsa olib qo'yishni masalasini so'rabdi shu odamni o'zi gapirib beryapti shunda hazrat alloh rahmat qilsin o'sha uy sizga kerakmi siz haqiqatda zarur bo'lgani uchun olmoqchimisiz ha yo'q pulimni band qilib o'sha yerda bir mulkim bo'lsinu borganimda yashab turaman har zamonda bir yilda bir martami ikki martami boradi haligi joyga deganda hazrat unga ruxsat bermaganlar hmm. unaqa qilmang siz o'sha pulingiz bo'lsa shu yurtni o'zida biror narsa qiling shu yurtni o'zbekistonni o'zida o'y oling mayli o'zbekistonni o'yida o'zida mayli shu pulingizni ishlaydigan joylarga ishlating lekin boshqa yoqqa tashib ketmang oddiy um, zakot emas u sadaqot emas o'zini shaxsiy mulkiga rohatiga ishlatsa bo'ladigan pulini ham hattoki hazrat uh, u odam uchun ruxsat bermaganlar endi o'z o'rnida zakot kabi sadaqotlarni o'zini yurtida ishlatishligi musulmon shaxsni zimmasidagi demak uning vazifasi desak ham bo'ladigan darajadagi lozim amal desak bo'ladi inshaalloh taolo bir narsani yana aytib qo'ymoqchi edim mana shu turkum e, zakotim haqidagi ko'rsatuvlarimizda e, hozir mana shu e, kundagi gapirilgan gaplarimizni suhbatimizdagi mazmundagi nimalarni ma'lumotlarni hammasini ustozimiz shayximiz shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rahimaullohni zakot mo'minning najoti degan kitoblari asosida qilyapmiz o'sha tartiblar asosida undagi ma'lumotlardan foydalangan holda qilyapmiz yana sadaqa joriya uh, alloh rahmatiga olsin ustoz shuni yozib ketgan ekanlar bugun xalqimiz mo'min musulmonlar boylar shu kitobdan foydalanib o'zini dinidagi uh, moliyaviy ibodatini bajaryapti yani biz ham shundan foydalanyapmiz bu ham bir e, haligi yurti uchun xalqi uchun mo'min musulmonlar uchun nimadir qilib ketsa o'zidan keyin ham savobi borib turishligini bir dalili bo'ladi mana hozir umid qilamizki hazratni kitoblaridan foydalanyapmiz biz foydalanib bunga amal qilganimizda uning orqasidan hosil bo'ladigan savoblardan ustozimizga ham inshaalloh sadaqa joriya bo'lib savob borib turadi degan umidvorligimiz bor inshaalloh omin hazratimizdan alloh rozi bo'lsin hamda xususan bu ko'rsatuvdan savoblarni ham e, hazratimizga e, yetib turishini e, allohdan umidvor bo'lamiz hamda e, barchamizni zakot to'lashga qodir musulmonlardan qilsin amin e, zakotni shartlarini barcha fihiy qoidalariga ko'ra eng a'lo usullarda to'laydigan musulmonlardan bo'lishimizga alloh e, nasib qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh